كان بعض المسلمين يستغلون رمضان في صلاة التراويح وقيام الليل لجمع المزيد من الحسنات فبعضهم الآخر يستغلها في كل أنواع الفساد وإن كانت ليلة السابع والعشرين تعتبر ليلة القدر وليلة عبادة فإنها تستغل أيضا عند البعض في أنواع من الشعوذة والسحر ترى هل يعرف المسلمون قصة رمضان وكيف ابتدأ؟ وإن كانت الشياطين فعلا تقيد فيه فلماذا تبقى كل أنواع الفساد موجودة بل وتزداد أيضا وإن كان هدف رمضان هو الصيام والشعور بالفقير كما يقال فلماذا تزداد معدلات الاستهلاك